今日系中华民国一百零二年六月四日，响伦敦市中心西敏寺大教堂举行庆祝女王伊丽莎白二世加冕六十周年。阿爷叫我 T T，喺度祝佢健康长寿。God save our gracious Queen, long live our noble Queen. God save the Queen, sent her victorious, happy and glorious. Long terrain over us. God save the...